hello and welcome friends slicing को लेकर के जो कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो में उसी की बात करेंगे पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक की पूरी स्लाइसिंग सिर्फ एक वीडियो तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइथन की आईडी को ओपन करते हैं और ये ओपन हो गया अब यहाँ से नया पेज ले, ले, ले लेते हैं ठीक है तो पहला पेज तो पाइथन का होम पेज कहलाता है ये आ गए हम यहाँ पे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक लिस्ट बनाएंगे तो ए नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर वन टू थ्री फोर कुछ नंबर को यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ तो ये हो गया one two three four five six seven eight तक कर लेते हैं five six seven eight eight तक कर लिया हमने अब इसको बंद करेंगे एंटर करेंगे यहां पर स्लाइसिंग करवानी है तो यहां पर पहला कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर जैसे लिस्ट का नाम है ए तो ए लिख करके यहाँ पर एक बार कॉलन फिर दूसरी बार कॉलन तो ये दो बार कॉलन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आउटपुट क्या आएगा तो ऐसे कंडीशन में आउटपुट में पूरा ही ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं देखिए यहां से पहले इसको सेव करूंगा L I S T dot P Y के नाम से सेव करता हूं तो ये देखिए यहां पर पूरी ही लिस्ट प्रिंट हो रही है एट तक मैंने लिखा था एट तक पूरा प्रिंट हो रही है यानी दो बार कॉलर लगाने से एक होता है आपका स्टार्ट और दूसरा होता है एंड तो स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक प्रिंट हो जाएगा ठीक है ना अब देखिए अब दूसरे में क्या होता है दूसरी कंडीशन क्या बनती है ठीक है उसके बारे में भी देख लिया जाए ठीक है तो यहां पर अब क्या करेंगे यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या चेंज करेंगे आइए देखते हैं यहां पर लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर ए नाम की लिस्ट है हमारी यहां पर मैं चेंज करता हूं यहां पे कॉलन लगा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं फाइव फोर कुछ भी जैसे फोर लिख दिया तो ये फोर लिख दिया फोर लिखने के बाद यहां से इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर फोर तक रिजल्ट प्रिंट हो रहा है अब इसका क्या मतलब है तो ये देखिए one two three four four तक रिजल्ट प्रिंट हो रहा है ना तो starting index to end minus one ये जो है सीक्वेंस रहता है starting index to end minus one अच्छा जब भी स्टार्ट होगा तो ये जीरो मानेगा तो zero one two three four five तक जाएगा और एंड माइनस वन फोर होगा ठीक है ना समझ रहे बात को देखिए यहां पर अगर मैं सेवन कर देता हूं तो सेवन माइनस वन सिक्स तक चलेगा देखिए starting index to end minus one का मतलब हो गया ये सेवन तक चलेगा मतलब जीरो से लेके अब देखिए ये चलाया मैंने तो ये जीरो अब देखिए यहाँ पे जीरो तो मैंने लिखा नहीं है ये वन ही जीरो वाले सीक्वेंस पे स्टोर है ये वन है फिर ये टू हो जाएगा टू वाले सीक्वेंस पे थ्री स्टोर है थ्री वाले सीक्वेंस तो पे फोर है फोर पे फाइव है फाइव पे सिक्स है और सिक्स पे सेवन है तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है अगर मैं यहाँ पे जीरो भी दे देता हूँ तब तो एकदम क्लियर है ठीक है अब यहां पे देखेंगे तो सीधा सीधा यहां पे रिजल्ट आएगा 6 starting index to end minus one ठीक है तो यहां पे रिजल्ट 6 आएगा तो ये देखिए देख रहे हैं 6 आ रहा है ना तो starting index to end minus one पे चलता है ये ठीक है चलिए अब इनको भी कमेंट करते हैं एक और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल है फिर यहां लिखता हूं मैं प्रिंट ठीक है एंडिंग इंडेक्स दिया गया था अब यहां पर मैं क्या करता हूं स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर देता हूं एंडिंग इंडेक्स छोड़ देता हूं ठीक है तो ये छोड़ दिया एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर दिया है अब इसमें क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं यहां पे a है और यहां पे 2 है 2 का मतलब क्या हुआ 0 ये हो गया ये 1 हो गया ये 2 हो गया यानी 2 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग इंडेक्स तो दिया ही नहीं गया है तो लास्ट तक प्रिंट करता जाएगा समझ रहे बात को तो यहां से अब 5 में करता हूं तो दो से लेके आठ तक पूरी हर एक वैल्यू को ये प्रिंट करेगा तो देखिए दो से लेके आठ तक हर एक वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है ठीक है ना तो ये हो गया ये तीसरा एग्जाम्पल रहा अब इसमें चौथा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं देखिए यहाँ पे फिर वापस से प्रिंट लिखता हूं और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर क्या करूंगा ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपके साथ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है टू कॉलन फाइव ऐसे कर दिया गया टू कॉलन फाइव अभी टू कॉलन फाइव का क्या मतलब होगा टू कॉलन फाइव का मतलब हुआ ये जीरो ये वन ये टू टू ठीक है फिर ये देखिए टू कॉलन फाइव का मतलब क्या हुआ ये थ्री हो गया ये फोर हो गया ये फाइव हो गया यानी फोर तक ये प्रिंट करेगा मतलब दो तीन और चार चार ये तीन वैल्यूज ये ही ये प्रिंट करेगा ठीक है ना तो यहां से फाइव करता हूं तो आप देखेंगे कि दो तीन और चार यही तीन वैल्यूज आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी ठीक है तो ये हो गया अब अगली कंडीशन भी देख ली जाए ठीक है तो इस तरह के जो भी पॉसिबल वेज है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आई होप कि आपको समझ में भी आएगा तो यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा कैपिटल मत लिखिएगा प्रिंट प्रिंट का पी कैपिटल नहीं होना चाहिए अब यहां पर इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करते हैं ठीक है तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान लीजिए मैंने दे दिया टू ठीक है फिर यहां कॉलन लगाया और अब जो है अब क्या आएगा अब स्टेप अब देखिए स्टॉप आएगा स्टॉप स्टार्टिंग के बाद आता है स्टॉप ठीक है तो स्टॉप हो जाएगा फाइव कर देते हैं फाइव ठीक है और स्टेप क्या आएगा स्टेप लास्ट में आता है स्टेप तो स्टेप को मैं टू रखता हूं टू ठीक है और यहां पर लिस्ट आ, किस नाम से बना है उसको मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फिर यहां पे क्लोज कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं बस इतना काम आपको करना है तो ये हो गया स्टार्टिंग ये टू से स्टार्टिंग होगा फाइव पे एंडिंग होगा टू फिर स्टेप हो जाएगा ठीक है तो इसका देखिए आउटपुट क्या आएगा ये देखिए है आउटपुट टू और फोर आ रहा है तो स्टार्टिंग एंड स्टेप तो देखिए दो से फाइव तक तो देखिए ये जीरो वन टू ठीक है स्टार्टिंग इंडेक्स अब एंडिंग क्या है एंडिंग फाइव है तो ये हो गया ये देखिए zero one two three four five तो लास्ट माइनस वन होता है यानी फोर तक आता है तो देखिए ये टू टू का स्टेप है स्टेप भी दिया गया है ध्यान दीजिएगा तो यहां पर जो हमारा आउटपुट आया है मैं एक बार आउटपुट फिर आपको दिखा देता हूं ये देखिए टू और फोर आया है ठीक है अगर आपको सिंपली सिर्फ यहां दो और फाइव दे दिया जाता तो हमने क्या कर दिया है हमने स्टेप भी दे दिया है लास्ट में स्टेप टू है तो यहां से शुरू होगा ठीक है और ये पहले के बाद ये दूसरा छोड़ देगा फिर तीसरा वाला देगा अगर मान लीजिए यहां पर एट रहता एट ध्यान दीजिएगा तो एट में क्या होता एट में यह होता कि जीरो वन टू यहां से स्टार्ट करता तो टू तो प्रिंट ही करता थ्री को छोड़ देता फोर को प्रिंट करता फिर फाइव को छोड़ देता सिक्स को प्रिंट करता ठीक है और एट दिया गया है तो एंड वाला तो प्रिंट नहीं करेगा तो सिक्स प्रिंट करता फोर प्रिंट करता और टू प्रिंट करता एक बार इसको भी करके देख लेते हैं एकदम और भी क्लियर हो जाएगा तो यहां से फाइव किया और यहां पर देखिए टू फोर सिक्स ही प्रिंट कर रहा है ठीक है ना तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस किस तरीके से आ रहा है ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी अब देखिए अब इसमें एक चीज और कर लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर आ जाते हैं ठीक है तो नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करी जाए उसको भी देख लिया जाए ठीक है तो नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर अब मैं बात करने जा रहा हूं देखिए अब यहां पे एंटर करके नीचे आते हैं ठीक है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं ये पोर्शन जो मैंने लिखा है इसको भी कमेंट करता हूं नीचे आते हैं यहां पे लिखते हैं प्रिंट ठीक है तो नेगेटिव स्लाइसिंग कभी भी -1 से स्टार्ट होती है याद रखिएगा ठीक है पॉजिटिव जीरो से नेगेटिव माइनस वन से ठीक है अब देखिए यहां पर क्या करूंगा एक नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग ठीक है तो यहां पे लिखता हूं प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद यहां पे ए और यहां पर क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे माइनस वन क्या लिखेंगे सिर्फ माइनस वन सिर्फ माइनस वन लिखा मैंने ठीक है सिर्फ क्या लिखा है माइनस वन ठीक है तो ये ब्रैकेट क्लोज करके तब माइनस वन अब देखिए ये अब यहां पे रिजल्ट क्या आएगा यहां पर अगर माइनस वन मैं करता हूं ठीक है तो माइनस वन कहां से स्टार्ट करेगा एट से स्टार्ट करेगा ये जो एट है ना यहीं से स्टार्ट करेगा तो केवल एट ही प्रिंट होगा देखिए यहां पर अगर मैं इसको चलाता हूं तो अब देखिए यहां पर देख सकते हैं खाली एट प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है अब यहां पर देखिए चीजें चेंज हो जाएंगी जैसे मान लीजिए यहां पे कॉलन लगा दिया minus one two minus three कर दिया तो माइनस वन से लेके माइनस थ्री ये मैंने कर दिया है अब देखिएगा तो यहां पे खाली ब्रैकेट आएगा अब यहां पर तो माइनस थ्री पीछे तो जाएगा नहीं है समझ रहे बात को अब ये माइनस वन यहां से स्टार्ट हुआ है और ये माइनस टू नहीं है माइनस टू आगे इधर की तरफ बढ़ता जाएगा समझ रहे बात